तुम्हारी जगह आर्गो होता तो यही करता come on Gayatri you can do this मतलब जाओगी आर्गो के लिए आर्गो अर्णब गोस्वामी सर मेरा आइडल अर्णब गोस्वामी सर मेरा आइडल आई एम सॉरी बाबू म्यूजिक एक्टर रिया की रिया बहुत बोल चुकी है जी नहीं I was not living off Sushant Singh Rajput money अबे साले नमस्कार मैं हूं अर्णब गोस्वामी मजा आया रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन मेरे पास है अरे रिया चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती कहती है मुझे संतोष एक मिनट मेरी बात सुनो